dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu ar-rashi wal murtashi Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah hadis riwayat Tirmizi Rasuah adalah sangat berbahaya dan bala yang besar Ia sesuatu yang memudaratkan masyarakat Memudaratkan orang Islam Dan meletakkan pengurusan dan pentadbiran menjadi tidak stabil Rasuah ini berlaku dalam semua urusan Termasuklah urusan kehakiman Tanah, perjukaian, zakat dan lain-lain Malah dalam perkara yang melibatkan agama dan orang agama oleh itu Allah mengharamkan rasuah dan melaknat pelakunya kerana bahayanya amat besar. Maka tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh mengambil. Seseorang tidak boleh memberi rasuah dan tidak boleh juga seseorang pegawai mengambilnya bahkan wajib berjaga-jaga dari. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberikan kuasa menyiasat, menyoal siasat dan menangkap pelaku-pelaku rasuah dari sektor-sektor awam dan juga swasta. Kesalahan merangkumi perbuatan memberi dan menerima wang suapan, ras buku, percubaan rasuah, penyalahgunaan kedudukan, rasuah melalui ejen, sehingga rasuah dalam perolehan awam dan pilihan raya. Para ulama menjelaskan bahawa pengertian ar-rashid adalah orang yang memberi rasuah sedangkan al-murtashi bererti orang yang menerima laknat itu ditimpakan kepada orang yang menyuap kerana dengan perbuatan itu ia menyakiti orang lain dan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya laknat juga dikenakan kepada al-murtashi iaitu orang yang mengambil rasuah laknat juga menimpa Ar-Ra'ishi Yaitu orang tengah yang menjadi perantaraan antara kedua Bila bercakap tentang masalah Seseorang bekerja seolah-olah tidak boleh terlepas darinya Umpama dikatakan Mustahil untuk tidak mengecap rasa madu atau racun Yang berada di hujung lidah Maka mustahil bagi kekitangan kerajaan Untuk tidak menjamah hasil pendapatan kerajaan seperti mana kita tidak pasti sama ada ikan dalam air menelan air atau tidak. Begitu juga sukar untuk kita mengenal pasti sama ada seseorang kaki tangan kerajaan itu mengambil wang kerajaan untuk diri mereka sendiri atau tidak. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengambil keuntungan kebendaan Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam dalam pelantikan pangkat seseorang atau dalam memindahkan pegawai dari satu daerah ke daerah yang lain dan yang seumpamanya. Menerima imbalan itu hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atin" فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا Sesiapa memberi pertolongan kepada saudaranya satu pertolongan dan saudaranya memberikan kepadanya hadiah lalu lalu diterima maka sesungguhnya ia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Hadis riwayat Abu Dawud Muslimin yang berbahagia Pada masa kini Rasuah sudah menjadi Kebiasaan umum Bagi sebahagian pegawai Rasuah menjadi pendapatan Yang hasilnya Lebih banyak dari gaji Dari gaji mereka peroleh Berbagai urusan perniagaan Atau urusan lainnya Hampir semua dimula Dan diakhiri dengan tindakan rasuah Ini tentunya digantikan dengan orang yang tidak berhak. Kerana rasuah, wang yang semestinya milik mereka yang bekerja tetapi ditukar kepada orang lain yang mengaumnya. Amalan rasuah juga melibatkan orang-orang agama sedangkan mereka mengetahui hukumnya haram dan berdosa besar tetapi kerana hapuan dunia itu mengasyikkan maka hilanglah sikap amanah jujur dan keikhlasan yang tertanam dalam sanubari selama ini. Orang yang diharapkan dapat menjaga maruah diri dan agama, bahkan sentiasa menyeru masyarakat dalam melakukan kebaikan, boleh hadir dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lupakah mereka dengan amaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44? Atatmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan Sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri Padahal kamu semua membaca kitab Allah Tidakkah kamu berakal Pendedahan SPRM mengenai pembangkitan orang agama Dari agensi kerajaan terlibat kes rasuah adalah Sesuatu yang memalukan dan tidak sepatutnya berlaku SPRM mendedahkan bahawa pegawai dan kaki tangan agensi agama tidak terkecuali dari terpalit dengan kes rasuah. Hadirin yang berbahagia. Rasuah mestilah dibantah oleh pemerintah dengan mengenakan hukum yang lebih tegas agar mereka menjadi gerun dan takut dalam dalam menangani kes rasuah. Pemerintah hendaklah lebih terfokus kepada langkah pencegahan sebelum terjadinya kes jenayah, kes jenayah rasuah tersebut. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahawa ada seorang alim mereka mengakui kebenaran kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi disebabkan rakus terhadap dunia mengikut hawa nafsu ingin kekuasaan dan kekayaan syaitan telah menggoda mereka hingga tergelincir dari agama yang benar ingatlah orang yang alim anjing seperti yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Famathaluhu kamathali kalbi in tahmil 'alayhi yalhad aw tatruhu yalhad. Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia mengulurkan lidah lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga mengulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah perumpamaan orang agama yang terlibat dengan perkara dosa seperti naswah dan sebagainya walaiyah itu hadirin yang dirahmati Allah sekali. harta benda harta benda dunia ini sangat menggiurkan kerap kali sehingga sampai tidak peduli tentang halal haram hadis daripada Khawlah binti Qais radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إن هذا المال حلوة خضرة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب ورب متخوض فيما شاءت نفسه من ما لله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار Sesungguhnya harta ini hijau dan manis Barang siapa mendapatkan dengan haknya Maka ia akan diberkati Berapa banyak orang yang mengambil harta Allah dan Rasulnya tanpa haknya secara sesuka hati tiada balasan baginya pada ha- pada hari kiamat nanti kecuali neraka. Hadis lima Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita hayati beberapa pengajaran dan tausiah penting daripada khutbah ini antaranya pertama umat Islam wajib menjauhkan diri daripada perbuatan dosa besar Yaitu memberi dan menerima rasa Kedua Umat Islam perlu ada rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu SWT Dan menghormati undang-undang negara berkaitan rasa Ketiga Umat Islam hendaklah menginsafi bahawa Allah Subhanahu SWT melaknat pemberi dan penerima rasa Apatah lagi sekiranya dilakukan oleh orang-orang agama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem وبرزت الجحim lil dan diperlihatkan neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Uziikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta wabak penyakit. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP. Ambillah pengajaran di atas apa yang berlaku. Berhati-hatilah dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih mengurangi wabak penyakit demi keselamatan diri kita serta masyarakat seluruhnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم